10. desátý je na plantáži s křemenáčem a na první pohled jako nic ne. Taký listí tady napadaný. Už zjistí? Že se musí jít jako víc pod povrch. Tady trochu pomohli na svět tady, tam, tady těm borcům. Který, hele, tady ještě jeden pocholek. Hele, šup. Tady je jeden. Nějaký chlapec. Tady je zase další. se opatrně. No, šup. Takovýhle chlapec tady. Že tady jsou někde takhle poschovávaný. Hele, tady že ještě celá family. Hele. Tady je jeden. Zase další. Tady se to okutilo. Ještě tady tuhle tu rodinku. Já no. se jim trochu musí pomoct. Máme to tady. má no, tady ještě jeden. Chud. Ale šup. Březáci. Šup. Šup. Hm. A tady jsou ještě nějaký chlapce. Vidím tady nějaký malý možná. Možná, že tak pět bude ještě. No, tak to vyšlo. Brutální jatka boba dneska.